आओ किए हेवा लो सॉरीलो लो मुई डूबी जाती मुई मोरी जाती मुई डूबी जाती मोरी जाती हाय रे हसीना गुलाबी नैना तूने